Hello guys, welcome to my YouTube channel, naitwa Mike. And leo nataka kuwapatia tips ama kuwapatia ideas kama unataka kumove out kwenyu, vitu zenye unafaa ujue, na I hope zitakusaidia zita ama whoever unataka kumove, I hope itakusaidia hapo nje. Yeah, so yeah. So mimi, vile nimewashiwa naitwa Mike. Eh, since ni move out kwetu imekuwa like, ah, nili move out October, October, November, December, January. It has been four months and I'm still going on, sija give up. Eh, I'm still surviving by the way. So, ah, so before move out so mi nilif, nilifanyaje kitu ya kwanza lazima ukuwe na plan yeah? you must have a plan first unafaa ujipange you make savings uh, na pia umake sure uko na place una place unafanya job ama uko na income ya yeah? place una una generate do so mi nilikuwa nimemake savings nilifanyafanya kazi nikamake savings nini nini nini nini nini then nikatafuta nyumba kutafuta nyumba so nikajua like ya kuna nyumba so after hapo ndo nikaenda nika nikakuta mapero nikawambia mi by the way nataka kuha kuhama niza kwa nini kwa sababu nataka kujitegemea yeah. so from there kaniuliza umejipanga aje so i told them nimejipanga nini nini hadi nishapata nyumba and everything so number one kuwa na plan kuwa na savings yeah, before move out then ukisha kuwa na plan the second thing ni kulipa sasa So once umetafuta nyumba umepata eh, first of all lazima most of the houses most of the houses nowadays zinalipwa na deposit okay ni chache zenye zilipi deposit but most of them lazima ukuwa na deposit so hapa kwa deposit ukiwaenda kulipa deposit make sure unalipa na unalipa deposit na na rent kama miezi mbili ya nakaa rent kama miezi mbili eh, up mbele so that means kama kama uko na kama kama rent kama hao ni maybe 5k una times 3 hiyo ni around 15k ina hiyo unafaa kuwa na upfront so that means 5k deposit na hii 10k ya like miezi mbili za kukupush miezi mbili ukiendeleaga kujipanga unaona haya the other thing ni once umemove out ni wewe peke yako so ni wewe na mungu so the third thing unafaa ufanye ni uweke mungu mbele because hapo ndo unajuanga kwa life si rahisi si rahisi vile ulikuwa unafikiria vile ulikuwa kwa moyo wa parents kwa hivyo nafaa uweke mungu mbele e, na unajua tena hautaki kurudi huko ushatoka na kaa ushatoka ni kumaanisha you are not dependent on, on your parents tena si ati umeumwa watu kwenye alafu tena unaanza kuwapiga oh sina chakula sijui nini nini nini nini nini so that's why nasema before make hii decision ya kumove out make sure uko ready kabisa kabisa kujitegemea remember umemove out sasa ni kujitegemea ni wewe kupambana na maisha huku nje so from hapo ni another thing ni avoid madeni usikuwe mtu wa kukopakopa kila mara